城の子猫たちが散歩をしていると面白そうなもの 土屋礼の北戦会でしたどうもありがとうございました